ini mengganggu remaja yang aktif terhadap kegiatan yang digelar di kampung saya. Karena sebelumnya saya belum menemukan hal yang seperti ini supaya kampungku tetap terjaga kelestariannya. Pesan saya buat remaja-remaja yang ada di Kota 小南这边到。 Please, not your juga dapat uh, mempelajari ilmu yang sangat banyak sekali dan mengetahui alam sekitar. Di situ juga uh, banyak anak kecil. Saya di sini mempelajari anak kecil yang uh, di sini juga saya uh, banyak mengetahui alam sekitar dan saya tidak tahu menjadi tahu. Yeah sekali mengikuti komunitas Irasura ini karena bermanfaat bagi diri saya sendiri. Ada program belajar bersama anak kecil. Belajar membaca yang belum bisa membaca kita Di sana saya dapat banyak mendapatkan ilmu dan saya juga harus dapat timbangi eh, bagaimana caranya eh, mengajari anak-anak dan kenakalannya. Saat saya bersama mereka tuh asik gitu, bisa belajar bersama sambil bermain juga. Terus dari mereka gitu cuma kami peduli aja gitu sama mereka ya khususnya sih ya buat anak-anak yang putus sekolah